Chicos. Qué calidad, ¿Qué tal? ¿Qué cómo ¿Tú sabes en una puta pista,

Venga María, va. Venga. María. María. La reconocido. Qué diferencia. Ahora, ahora quién nos toca. Franci.